Ich war 17 lange Monate in einem Schweizer Gefängnis in U-Haft, genau, wieder wegen meiner politischen Ideen bestraft mit den härtesten Haftbedingungen. Ich bin Basken, geboren in ja, mhm. Baskenland während der frankos diktatur und sehr früh entschieden, äh, diese gegen diese triple Unterdrückung zu kämpfen. Dann ich bin ich äh, aktiv geworden in politische Kämpfe und dann deswegen ich wurde wegen dieser Ideen, wegen dieser Haltung gegen die, die, die, die Unterdrückung verhaftet und gefoltert. Ich denke, als die Schweizer mir verhaftet haben, einfach wollte mir sofort ausgeliefert, die Augen schließen zu der systematischen Folter. drinnen und draußen war die, die eine gemeinsame Kampf. Diese 17 Monate haben wir die patriarchalen Strukturen, die strukturelle Gewalt von der Stadt, die systematische Folter, die die spanische Stadt gegen Baskinen geübt hat, ein bisschen alle das visualisiert. Und deswegen der Name von dieser Veranstaltung, wer kämpft, gewinnt. Meine Alltag eigentliche Kampf war, wie als Subjekt zu bleiben, oder? Dass ich auch aktiv, dass ich lebendig will, weil, weil dieses diese System wollte mir vernichten, oder? Verschwinden lassen. drinnen, ich habe nicht alles mitbekommen. Ich, ich, ich wusste, dass etwas groß, breit ist, aber als ich freikam und ich sah meinen Namen überall, Kleber, Plakate, äh, äh, äh, äh ich weiß nicht, das, das war wow, das, das, aber das habe ich gedacht, das war nicht ich, ne, kann, ist nicht ich, ne, kann, seid ihr.